हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर एक व्यूअर हैं हमारे जो ये कहना चाहते हैं कि जब वो सेल करें ठीक है जब वो सेल करें तो जो बिल नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो ठीक है अब मान लीजिए ऐसा चाहते हैं कि पर डे वो बिल जो है दस बिल बीस बिल निकलने के बाद फिर वो दूसरे दिन सेम वन से चालू हो तो क्या ऐसा हो सकता है तो हो सकता है कैसे होगा ये समझते हैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे चले जाइए और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जैसे ही जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाउचर टाइप्स ठीक है अगर आपको ये नहीं दिखता है तो ये सो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो दिखने लगेगा ठीक है तो बाउचर टाइप पे चले जाइए और यहाँ पर देखिए तमाम आपको दिख रहा है जो भी बाउचर में आप एंट्री पास करते हो सारे बाउचर्स के नाम दिख रहे हैं ठीक है यहाँ से आप चले जाइए सेल्स पर ठीक है अगर आपको परचेस करना है तो परचेस पे भी जा सकते हैं यहाँ परचेस भी दिया हुआ है ठीक है तो सेल्स पे चले जाइए और यहाँ पर आइए एंटर प्रेस कीजिए नीचे आइए यहाँ पर आइए एक्टिवेट बाउचर टाइप फिर यहाँ पर आइए ऑटोमेटिक तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक ही रखना है यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको वाई प्रेस कर देना है जैसे ही आप वाई प्रेस करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है ठीक है स्टार्टिंग नंबर अब ये स्टार्टिंग नंबर दिया हुआ है तो स्टार्टिंग हम कहां से करना चाहते हैं तो हम हर बार एक से स्टार्ट करना चाहते हैं ठीक है और यहां पर हम मान लीजिए कि दो जैसे मान लीजिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस तो दस जो है दो डिजिट का होता है और हंड्रेड जो है तीन डिजिट का होता है सौ से कम भी करते हैं तो भी ये हमेशा एक से आना चाहिए ठीक है डेली ये चेंज हो जाए डेली एक से आए ठीक है यही आ, समझना है तो यहाँ एंटर प्रेस करेंगे पर ये एक अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है ठीक है आप अगर इसके पहले भी लेके जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ठीक है एक बार मैं यहाँ पर बाहर आकर के फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें आसानी के साथ हो सके तो ये एक अप्रैल से ही स्टार्ट है और 31 मार्च 2022 तक यही फाइनेंशियल ईयर है हमारा तो बिल्कुल सही है यहाँ पर आकर के वापस से चलते हैं कहाँ यहाँ वाउचर टाइप पर फिर यहाँ से चले जाते हैं सेल्स वाउचर पर ठीक है ये सेल्स वाउचर जो दिया हुआ है यहाँ पर आ जाइए पर यहाँ पर आने के बाद ये जो है ना इसको ऑटोमेटिक ही रखना है और यहाँ पर जब आएंगे तो इसको यस कर दीजिएगा यानी कि एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन को यस कर दीजिए शुरू कहाँ से करना चाहते हैं वो बता दीजिए पर नंबर कितना लेंगे तो यहाँ पर अगर आप तीन भी कर देते हैं न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ तो दो कर दिया मैंने तीन या चार कुछ भी कर सकते हैं मतलब ये एक हज़ार बिल निकालना होगा तो यहाँ चार कर दीजिएगा ठीक है और यहाँ पे जीरो को प्रीफिल करना चाहते हैं प्रीफिल विद जीरो तो अगर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए नहीं तो नो भी रख सकते हैं आप नो प्रॉब्लम ठीक है एक अप्रैल 2021 से यूज हो रहा है स्टार्टिंग नंबर वन है और ये जो है यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए हैं पीरियोडिसिटी में क्या दिया हुआ है कि ये चीजें डेली आप चेंज करेंगे मतलब डेली ये वन से शुरू हो जाए दूसरा है मंथली ये वन से शुरू हो कभी भी वन से शुरू ना हो ये नंबर चलता ही जाए चलता ही जाए इसका मतलब होता है नेवर वीकली ये शुरू हो ईयरली शुरू हो तो ये चाहते हैं कि डेली शुरू हो जाए तो डेली कर दीजिए यहाँ पे डेली कर दिया काम हो गया आपका बाकी ये देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स में जीएसटी ऑब्लिक मैंने किया है और आगे लिखा हुआ है सूरज सर ठीक है तो बाकी की चीजें ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं या जीएसटी की जगह कुछ और देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल ए फिर प्रेस कर देता हूँ और कंट्रोल ए दो बार प्रेस करने के बाद बाहर आ जाता हूँ वी प्रेस कर लेता हूँ बाउचर एंट्री पास करने के लिए और यहाँ आ जाते हैं सेल्स बाउचर में जैसे ही सेल्स बाउचर में आए तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी सेवन यहाँ पे देखिए ना जीएसटी सेवन आ रहा है आ रहा है ना बाकी की बिल पहले से निकल चुकी है इसलिए जीएसटी सेवन यहाँ पे आ रहा है और अगर मैं यहाँ पर किसी जैसे मान लीजिए कैश ही कर देते हैं तो ये कैश कर दिया हमने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर एंटरप्रेस किया यहाँ पर रेगुलर कर सकते हैं एंटरप्रेस करके और यहाँ पर आ गए यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा तो मान लीजिए कीबोर्ड ले लेते हैं तो कीबोर्ड एक ले लेते हैं एक की कीमत 220 है इसको एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है अब इसका जब हम बिल देखेंगे ना जो ये आया हुआ है इसका जब हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से बाहर आते हैं अब यहाँ पे दो बार डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो हमने एंट्री पास की है कैश में पास की है और वो जो है ना यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सेवन ठीक है ये सेवन है और यही एंट्री हमने पास की अब इसका जब बिल हम निकालेंगे तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं अल्ट पी प्रेस करके और यहाँ पर एक बार बार एंटर प्रेस करेंगे फिर हाई प्रेस करेंगे तो ये हमारा बिल आ जाएगा कैश इनवॉइस है ये ये देख सकते हैं यहाँ पर सेवन से आया हुआ है अभी सेवन से क्यों आ रहा है वो आपकी बात समझ में आएगी देखिए यहाँ से बाहर आता हूँ यहाँ थोड़ा एक बार और इसके बटन प्रेस करता हूं ये देखिए यहां पर ये 1 से हमने स्टार्ट किया था तो ये पहले ही मैंने 1 से स्टार्ट किया था देखिए तो ये 1 से स्टार्ट किया था तो ये इस तरीके से आ रहा था यहां पे 1 लिखा हुआ आ रहा था ये देखिए सूरज सर के ठीक पहले 1 लिखा हुआ आया है तो alt के साथ p प्रेस करता हूं फिर से इसका देखिए प्रिंट आउट कैसा दिखेगा आपको i प्रेस कर देता हूं तो ये देखिए ये प्रिंट आउट कुछ ऐसा दिखेगा यहां पर आपको जो बिल नंबर मिलेगा ये 1 मिलेगा ठीक है अब अगर दोबारा मैं कोई चीज सेल करता हूं यहां से बाहर आ जाते हैं और वापस आकर के गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ बी प्रेस कर लेता हूँ अब देखिए यहाँ पे एट आ रहा है तो कोई भी यहाँ पे कैश करिए या कोई भी डेटर पार्टी ले लेते हैं लाइक हिना डी ले लेते हैं ये डेटर पार्टी है हमारी एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आने के बाद सेल्स अकाउंट आएगा फिर यहाँ पे की ले लेते हैं डेट चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं इस बार तीन की की बात कर लेते हैं दो के हिसाब से तीन की और यहाँ न्यू रेफरेंस हो जाएगा एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है एक्सेप्ट करने के बाद इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे दो बार डी प्रेस करते हैं कौन वाली एंट्री थी हमारी एट वाली थी तो यहाँ से आप एट ले सकते हैं GST oblique at Suraj sir ये वाली एंट्री हमारी थी ठीक है और यहाँ पर अल्ट के साथ पी प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे फिर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है देखिए ये यहाँ पर एट वाला दिन जनरेट हुआ है ठीक है अब कहानी ये है कि ये तो एक ही डेट पर मैं एंट्री पास करता चला जा रहा हूँ अगर हम डेट चेंज कर दे तब क्या होगा ठीक है क्योंकि हमने सेटिंग भी तो कुछ ऐसी ही की है तो यहाँ पर मैं डेट करने वाला हूँ चेंज तो यहाँ कर देता हूँ एक पाँच दो इक्कीस ठीक है तो यहाँ पे डेट चेंज कर दिया मैंने एक पाँच दो हजार इक्कीस कर दिया एंटर प्रेस करता हूँ अब इसमें एंट्री पास करते देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है ये ठीक है तो यहां पर आ गए अब देखिए यहां पर automatically GST one Suraj sir लिख के आ रहा है कि नहीं तो आप डे चेंज करेंगे तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा चाहे आप डे चेंज कीजिए मंथ चेंज कीजिए ये हमेशा वन से स्टार्ट करेगा ठीक है अब देखिए यहां पर एक तारीख की बात की है मैंने ठीक है तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ कैश कर देता हूँ इसमें कैश करते हैं प्रेस करते हैं प्रेस करते हैं और प्रेस करके यहाँ पर अनरजिस्टर्ड के बजाय रेगुलर कर लेते हैं ऊपर ये यहाँ पे ये कर दिया हमने रेगुलर ठीक है रेगुलर करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे सेल्स अकाउंट कर दीजिए और यहाँ पे कीबोर्ड कर देता हूँ फिर यहाँ पे एक ही आइटम लेते हैं ये ले लिया हमने और एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए कर दिया ठीक है अब ये हो गया ऑटोमेटिकली टू आने लगा अब मान लीजिए इसका हमें प्रिंट आउट देखना है तो यहाँ से बाहर आइए दो बार डी प्रेस कीजिए ये देखिए यही है ना अब इसका प्रिंट निकालने के लिए अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए और आई बटन प्रेस कर दीजिए बस काम हो गया आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ रहा है सूरज सर के ठीक पहले वन लिखा हुआ है ठीक है तो ये बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर बाहर आता हूं इस बार एक मई की बात की थी हमने अब हम यहाँ पे F2 प्रेस करके डेट फिर चेंज कर रहे हैं पहले यहाँ से बाहर आ जाता हूँ ये बाहर आ गया मैं और यहाँ से F2 प्रेस करता हूँ और डेट कर लेते हैं दो पाँच दो पहले एक मई की बात हुई थी अब दो मई की बात करते हैं ठीक है तो दो मई करेंगे तो फिर यहाँ से जो है वन से चालू होगा ये देखिए वन से चालू हो रहा है ठीक है तो आई होप कि ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी कि ये करना कैसे है आपको बहुत आसानी से हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video